안녕하세요 마카오 권입니다 네 어제 제가 우한에서 생활하는 가족의 실제 모습을 보여드렸는데요 많은 분들이 관심을 가져주셔서 2탄을 찍게 되었습니다 우한과 주변 지역은 계속 봉쇄 중이어서 식자재는 부족하고 가격은 상승하고 있어 많은 사람들이 고통을 호소하고 있습니다 근데 또 다른 큰 문제는 이 상황이 계속 지속된다면 우한 사람들이 생계를 이어나가기 굉장히 힘들어질 것 같은데요 왜 그런지 한번 보시죠 这两天呢，就是我们大家都在讨论呢，就是什么时候能上班，因为过年也过完了嘛，该到上班的时间，封了城之后是肯定上不了班的。那么大家就在讨论什么时候能够解封。政府解封的话，他肯定会听从一些学者专家的意见。院士他说，如果能封两两个星期，那么这个效果是最好的。大年二十九开始，如果封两个星期十四天的话。 那么就应该在十十二号解封，但是有的有的学者又说呢，要要得一个月，还有的还有一些气候学家呢说要等到天热的时候。现在专家学者的意见都不同意，所以我们也不知道到底什么时候能够解封，那就更不知道什么时候能够上班。呃，现在因为这个房子是我贷款买的，如果假如一直上不了班的话，估计就没有经济来源，没有经济来源的话，这个房子的房房贷怎么办？

大家好，这就是我家的楼下的窗外。平时这个马路上非常多的车。我给大家看一下，第一例发发热的接诊的医院在哪里？我家是可以看得到的，就是这里。这里就是武汉市的中心医院。然后华南海鲜水产市场就是在这边，就在这边这个位置。当时那几个老板最先看病就是在这里，其实离我家非常近。 直线距离差不多就是一千米左右。然后这个卖菜的好像可能是哪家餐馆，因为好多餐馆都准备在年前大干一番，所以就购置了好多蔬菜。结果，呃，疫情来了嘛，所以他们就做不了生意了。可能现在呢，他们把他们自己年前储存的蔬菜拿出来卖，好多都是这种情况。집주변이바른지라면밖에나가는것조차두려울것같은데요

이분의 구독자분들은 사태가 더욱 장기화 될걸 우려해 하루빨리 마스크를 구비하고 알코올을 사와서 집안에 뿌려 소독을 하라고 제안했다고 합니다. 그래서 나갈 준비를 하는데 과연 구할 수 있을까요? 마스크 두 겹을 쓰네요. 보다 안전함을 위해서겠죠? 네, 보이시는 건 방독면입니다. 이분이 항상 이걸 끼고 나가세요. 酒精和那个吗？口罩都没有，都没有。酒精跟口罩都没了。嗯，啊，从过年到现在有没有进酒精来呀？没有，没有。你去到隔壁去买个饮料瓶，我倒你一瓶。哦，倒给你。一瓶。第一个药店可以给我们提供我们酒精的。 谢谢谢谢，走走走。到处喷喷洒。 무료로 베푼 것도 모자라 어떻게 사용하는지도 알려주네요. 好嘞,谢谢,谢谢.好心的药店老板. 바깥과 접촉한 모든 것을 소독하고 있습니다. 아, 참, 이 약사분의 마음이 정말 따뜻한 것 같네요. 저는 이 영상을 우한 사람들을 무조건 옹호하기 위해서 찍은 게 아닙니다. 중국에서 시작된 폐렴으로 저도 물론이고 국민들이 다 힘들어하고 있으니까요. 하지만 중국 시민들이 더욱 힘을 내야만 이 문제가 조속히 해결되리라고 믿고 있습니다. 우한 시민들도 서로 힘내자는 운동을 하기 시작했는데요. SNS상에서 시간을 정했다고 합니다. 이 영상을 보시며 마무리 짓도록 하겠습니다. 감사합니다. 今天我在群里面看到 呃，好多群大家都相约八点钟把窗户打开，大家都在窗户外面唱国歌。现在马上就要八点了，我们一起去窗户边看一下吧。现在有不停有些人不停的在喊加油，应该还没有八点吧。加油！我看